Quelle saison politique on vient de traverser? En fait, est-ce qu'il y a encore quelqu'un ici qui pense que nous sommes le parti d'une seule génération? Ah! L'équipe du caucus du Parti québécois, on a des recrues très prometteuses, vous l'aurez remarqué. Cette équipe-là, elle est toujours animée du même désir de vaincre. Et nous en faisons la démonstration jour après jour. savez, il y a actuellement des décisions qui se prennent au gouvernement qui ne sont pas les bonnes. Le gouvernement actuel, c'est nous. Et nous avons menti, élus sous fausse représentation. Ah oui, c'est ça, hein? Bon. <laughs> Actuellement, le Parti québécois tourne le dos aux Québécois le gouvernement a renoncé à plusieurs de ses devoirs sacrés et l'un d'entre eux, c'est de se comporter en gardien de nos institutions publiques. Et aujourd'hui, ce que je dis aux jeunes, à vous qui militez, c'est que nous n'avons pas besoin de vous pour amener une bouffée d'air frais à la politique. Je suis très fier d'accueillir Pierre-Carl Pellado, le dirigeant d'une grande entreprise, en mettant moi au service de ces entrepreneurs puissants. J'invite M. Pellado à vous adresser la parole. Merci beaucoup. Euh, j'ai consacré euh, les 25 dernières années de ma vie à Québécois. Aujourd'hui, je fais le choix de me consacrer notamment à la prospérité de Québécois et en étant guidé par l'ambition de la réussite. Chose certaine, il est vrai que j'ai une manière de faire de la politique en pensant notamment à Québécois. Mes amis, j'ai le goût de travailler à assurer la prospérité de Québécois. Merci beaucoup. Merci. La corruption, la collusion sont désormais des certitudes. Pierre-Carl Pellado continue de prendre tous les moyens politiques et juridiques pour atteindre ses objectifs, en pochant des millions de dollars d'argent public. Ce sont les seuls intérêts que nous défendrons. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on acceptera tous les liens entre les grands donateurs et la politique, qui viennent réduire nos pouvoirs et notre liberté d'agir. Cette manière d'agir, qu'est-ce qu'elle fait? Elle contribue à l'éloignement, à l'indifférence des gens face à la politique. Le seul et unique moyen de mettre fin à l'omerta, c'est de garder l'argent. Nous, au Parti québécois, nous n'avons qu'un seul maître. Voilà donc où nous en sommes. Effectivement, nous allons offrir au Québec le gouvernement qu'il mérite. Merci.